good morning, anche se direi più, anzi no, uh, è mattina comunque sono le 11 e 10 uh, eh, mister e questo è sempre uno dei report che faccio più presto ma perché mi sto svegliando più presto poi spiegherò meglio questa cosa, questo punto approfondirò quando potrò mister, master, maestro o semplicemente Oh, semplicemente David it's February 2 2022 quindi 2, 2 22 febbraio secondo mese February the second month on 22 tu, quindi oggi deve uscire per forza il numero 2 nel today's number is and it's uh, uh, Wednesday in Naples, 57 Fahrenheit, around 14 Celsius, and eh, this means that um, per me non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda come in questi giorni, in questo periodo, poi, poi se pure le persone sentono sempre il freddo, eh, rispetto a me, io comunque invito sempre a vedere il video sul freddo che ho fatto qualche settimana fa, per, per comprendere quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché è impossibile, ma quantomeno di combattere il freddo. Eh, riguardo il video sui pensieri, sì, credo, lo faccio sempre separato da questo, sempre sì, ho cose da dire, credo di sì, ma comunque vediamo più tardi, non è detto. Quindi occhio, è separato da questo, nel caso. Anyway, as it just see from the window... It's a clear morning, very still right now. Eh, io credo che And, uh, we already have uh, uh, those beautiful blue skies, but uh, that golden sunshine we will have eh, in a few hours, perché ovviamente c'è il senso c'è già, però il sole però apparirà, ovviamente, come di consueto, dietro l'angolo tra qualche ora. Quindi <laughs> we will have those beautiful blue skies and golden sunshine eh, ma già comunque all along the way, visto comunque il, il fatto che già c'è, già c'è questo, ci sono questi bellissimi cieli azzurri. So, all along the way, bene così in questi casi, eh, <laughs> nulla da dire, speriamo di continuare con questo trend, si dice che quando il 2 febbraio è così bello il tempo, poi è un grandissimo presagio per la primavera, non so se lo si dice anche in America, insomma, alle parti vostre, altre zone, said this so from the mythical window with the, the calare curtain uh, sublime oggi non da dire and it's uh, shooter behind me on the top over in the shot and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Ever, eh, a great day in, all the people who follow the channel and the reports. Un saluto veramente a tutti. So again, ever a great day in, all these people and everyone too.